Cabalca Garcia. Especialidade é medicina estética. Sou de São Bento, sou natural daqui. Saí para fazer faculdade, voltei. Desde então eu tô trabalhando. A clínica que eu tenho há seis anos. Trabalho na prefeitura também. tenho uma outra clínica também de medicina de tráfego. A ideia aqui é trazer saúde e qualidade de vida. Então a gente trabalha com a parte estética facial, estética corporal, controle de peso. Então a gente busca proporcionar para elas dentro da realidade de cada um o que pode trazer uma melhora na qualidade de vida delas. Medicamente falando, todo exercício físico ele lhe proporciona uma melhora da qualidade de vida, melhora da resposta cardiovascular, reforça os ossos, melhora a circulação. Mas não é só o aspecto físico. O ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento. Ele precisa pertencer a algum grupo. Faz parte da saúde mental você pertencer a algum grupo. E a bicicleta ela proporciona essa congregação entre as pessoas. Né? Você está ao mesmo tempo é, formando novos laços de amizade. A bicicleta tem essa importância, além de exercício físico, proporcionar esse meio de integração social, que é bem importante para a saúde mental também. Eu sempre pratiquei exercício físico, mas depois na faculdade, começando a trabalhar, acabei não dando prioridade, vamos assim dizer. Ganhei muito peso e três anos atrás eu resolvi mudar os meus hábitos. Comecei a fazer corrida, então eu pratico corrida um pouco mais de três anos já. Já fiz três maratonas, algumas meias maratonas. E ano passado eu estava me preparando para fazer uma prova de 50 quilômetros de corrida. E um pouquinho antes da prova eu acabei me machucando e a minha esposa vinha treinando triatlon já para fazer uma prova. Como eu não podia correr, eu comecei a fazer as outras duas modalidades do triatlon, que é a bicicleta e a natação, e acabei gostando. Então, desde então, eu me empenhei em treinar o triatlon. É um esporte só, mas que reúne três modalidades esportivas, que é a corrida, a natação e a bicicleta, que tem me, me dado um, um prazer enorme de, de fazer é, quando eu comecei a mudar meus hábitos de vida, um amigo na academia me mostrou é, um professor que fazia dava aulas de corrida, que é o Guilherme Vinhas, que é o, é o nosso treinador, então ele tem uma equipe, uma assessoria esportiva, que se chama Power Runners. Acabei entrando em contato com ele para a gente fazer alguns treinos. E gostei, me interessei. Desde o ano passado, quando a minha esposa, a Ildemar e a Luciana, que é uma outra amiga nossa, fizeram a prova, né? Acho que isso despertou o interesse dos outros faziam corrida só até então, né? E a gente formou um grupo de triatlon. Então hoje a gente está em torno de 15 pessoas né? treinando triatlon pela equipe Power Runners. Né? Ah, eu acho fantástico desde que se lançou a ideia desse projeto, é não só pela economia em si, pelo turismo, né, mas por proporcionar às pessoas algo diferente, aproveitar as belezas naturais, o potencial para proporcionar o bem-estar para as pessoas, né? Então o cicloturismo ele propicia isso. Além de você passear, você poder estar com pessoas que você gosta, poder descansar, descontrair, tirar foto, tomar banho de cachoeira, comer uma comida caseira, passar a noite em um lugar que mais tranquilo, né? Hoje o ser humano está naquela correria de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir e esses momentos que propiciam você se ligar um pouquinho, introspectar até, né, se conectar mais com você, com as pessoas que estão perto de você, uma oportunidade e você tá junto. Realmente traz uma energia fantástica, cansaço físico sim, né? Porque tem que pedalar, mas mais uma satisfação muito grande. Acho que é muito importante quando a, quando a gente fala de saúde, é, bem-estar, a gente não, não, fala só do corpo, a gente fala da mente, a gente fala do espírito também. O ser humano não valoriza muitas coisas que estão de fácil acesso em geral. Mas eu acredito que com essa divulgação e com as pessoas dando exemplo, já está atraindo, mas vai cada vez mais atrair curiosidade dos outros para que possam participar disso, né? E vivenciar isso que a gente tem tão pertinho da gente.